भगवान शिव को खुश करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है महामृत्युंजय मंत्र के बारे में यह कहा जाता है कि यह अत्यंत शक्तिशाली है और इसके निरंतर जाप से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है बल्कि व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है और ऐसा ही कुछ बताया है दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार की रिपोर्ट में जी हाँ यहाँ पर दुनिया के 50 विश्वविद्यालयों के 500 वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और शोध में यह निष्कर्ष सामने आया कि महामृत्युंजय मंत्र में सकारात्मक ऊर्जा है और इस मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक है उन्होंने इसे क्वांटम मशीन से भी नापा और सिद्ध किया कि महामृत्युंजय मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली है और इससे अपार ऊर्जा निकलती है कुल मिलाकर जब इस मंत्र का सामूहिक जाप किया गया तो क्वांटम मशीन का कांटा बार बार अंतिम बिंदु को टकराने लगा इससे यह साबित हुआ कि मंत्र के जाप में इतनी शक्ति है कि मशीन का कांटा अंतिम बिंदु तक अपने आप पहुंचने लगा कुल मिलाकर यह भी कहा जाता है कि अगर इससे भी ज़्यादा लोगों को अगर जॉब के लिए कहा जाता तो संभव है कि क्वांटम मशीन का कांटा टूट जाता भारतीय समाज और भारतीय धर्म में प्रारंभ से ही यह कहा जाता रहा है कि भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि उसकी कोई ठोर नहीं है यही वजह है कि जब संकट की स्थिति होती है और मनुष्य के